Всім привіт! Ми продовжуємо грати у Remember Me. Останні минути. І будемо потрохи доходити до логічного завершення цієї гри. Бо думаю, що безкінечно вже не може ця гра тягнутись. Так, куди тут? От що сюди. Тут поки що є тут якийсь прохід. Там, мабуть, секретики. Йдемо подивимось. А тут взагалі нема ні хрена. А не щось є. Нічого собі, яке тут все запутане. Значить уважно. А, тут же ж і нема цих роботів, дронів літаючих. Добре, тоді сюди. Треба дивитися. О, камера! Центр керування камерами наблюдення. Нічого нема цікавого. Ніхто ніде не ходить. Тоді йдемо нафіг звідси. Я лише одне хочу, щоб мені не прийшлось ні з ким тут битись. Оце би я дуже хотів. Я не дуже розумію, де я. Ага, все правильно. Мнемофон. А це що за <laughs> символи якихось чуваків, які керують світом? Добраться до главного поста охраны. Мы на главном посту охраны. Значить, провіряємо, що це є. Це цей чувак. Мислітельний куб. А. Зараз я буду синхронізуватись із ним. Напевно. Да. Синхронізатор запущений. Тепер я можу запустити куб. І зараз буде космічна якась штука. Memorize is the future of humanity. Це що будуть паролі? Memorize Evolutions. І це що? Homins? Це зараз буде загадка. Головоломка. may memorize error fall. Чорт ошибки Memorize. Mankind holds its head up high. And evolution's Итог hand эволюции looks down смотрят on на all то, that что, has вы- gone что было до него. Вот тогда и будет раскрыта тайна. Добре. И что? Значит? Ево. Ну так. А їх тільки вверх низ можна піднімати. Ну добре, хо. Я не дуже поняв, що мається на увазі. Добре, ме. Такої і що? А ну я опускаю все, що є. Та не то це. Я щось взагалі не поняв смисла. Я це ж раніше робив, але я взагалі не пам'ятаю, що робити. Якісь букви треба лишати вверху, якісь внизу. І це що, має бути одне слово? Ага, похо... Ні, це різні слова, от. Все елементарно. Щоб не було так, що мені прийдеться зараз це все знову пересовувати. Добре, тоді я ще тут потягаю. Давай з... ближче підійду, бо це нереально. Вот. І ще букву О. І ще давай ці дві. Кіберзгляд. Ну, і що, я маю просто підійти, чи що? Я взагалі нічого не доганяю. І що, я ще раз це нажимаю? Ну, да, ще раз, так. Меморайз нормальний. Человечество высоко держит голову. And evolution's end looks down upon all that has gone before. Only then will the Ага, еволюцію треба опити вниз. Меморайз лишаємо вверху, так як було, походу. Ну що кіберзгляд? І що? Слово Хомінс починається з букви H. Ага. Ага. Так, так, так, так. Меморайз треба совати наверх. Слово Хобінс. Ну я поняв, ну давай. Вверх. Короче. sees error fall as mankind holds its head up high and evolution's end looks down upon all that has gone before. Only then will the secret be unmasked. <sighs> Hmm. Меморайз, меморайз. Ще раз читаю. may memorize error fall as mankind holds its head up high and evolution's end looks down upon all that has gone before. Only then will the secret be unmasked. А якщо букву H опустити вниз? А що там ще раз з еволюцією? May memorize error fall as mankind holds its head up high and evolution's end looks down upon all that has gone before. Only then will the secret be unmasked. Не, я пока что так. Итог эволюции смотрит на то, что было до него. Итог еволюції. Це значить остання буква О. І виходить, що це все треба опускати і лишати тільки букву H. Да. Оце я геній, ні? Треба науковці йти. О, це реактори атомні. Стержні, коротше що я відкрив? Там є ще один мімофон, але я так похожу по... Може є щось цікавеньке. Звідти я прийшов. Треба йти за цим чудищем. Капітан Трейс. Капітан Трейс кудись дуже швидко шагає. Щось він уже повільно почав ходити. Тут буде синхронізація чи ні? Да. І зараз я запущу космічну штуку. І це що за статуї? Жена слушается мужа, поворачивается от ребенка. Муж восхищається женой. Коротше, така сама якась херня. Вот так. Ще раз я слухаю. The wife listens to her husband, but abandons her child. The husband admires his wife, but cannot listen to her anymore. The child loves her protecting father, as she does her deserting mother. Муж стоїть і не рухається. Nice family portrait це тако. А вона має бути отако. А його може якось... Ні. Аж це видно, що там справа це Нілін. Вона з тою мішкою. І що? Це вроді би простенька комбінація, але скільки я маю це крутити? А ну ще раз. The wife listens to her Жена husband, слушается мужа, но отворачивается от ребенка. the husband admires Муж his wife, восхищается мной, но больше не слушает ее. The child Дочь любит заботливого отца, как и скупую на ласку мать. Виходить, що це правильно. Це. Це має бути якось. Типа так. Да. Це мислительний куб. Open sesame. Charles' final bastion is cracked wide. О, о. І це нарешті вже кінець. За стільки часу, блін, нарешті кінець. Сохранялка. Зараз буде супер відео. О, ліфт зупинився. Відкриться двері. Забігають чужі і кажуть, все, кінець ігри гарна музика. Тут я зможу йти, чи я впаду. Де? О. Конець ігри дуже цікавий. Я взагалі в іграх не люблю кінців коли ти доходиш до кінця, то ти розумієш, що це щось таке прикольне, цікаве. Або розумієш, це кусок гівна. І в кінці стає понятно, що є таке ця ігра. Так, я щось взагалі не то роблю, я запутався, я заслухався музику і забув грати в ігру. Так. Я поки що не бачу, де я є, але треба. Ці літаючі дрони поки що мене не чіпають, це дуже добре. Да, і вони вічно сидять у своїх комнатках. Ні, ну що ти робиш? Бляха, ну ж вони ж всі неуязвімі до цього. А я зможу бити робота? Мені цікаво. Ні, робота не можна вбити. Давай я ще раз цю штуку запущу в робота. Вот. Тепер всі злітаються до робота. Тун-тун-тун-тун-тун. Я так чувствую, я тут надовго застряв. Є. Конець. Та ні, мені треба на чуваків. Ну дивись, автонаводка я вже не можу просто. Де ця штука? Сін-сін ярость. Погано. Давай, що ти так тупиш? Це все? Є. Сін-сін ярость вже закінчилась, а... Коротше. Я не думаю, що це все. Взлетай. Все? Да. А не, ну все, я ж кажу, я не думаю, що це все. Далі цей крикливий придурок. А нічого він мені не зробить. Тікай, просто тікай. Просто спамер. Все. Нічого страшного нема. Все добре. Тікай просто і все. Чуть-чуть, зараз всі будуть здихати. Я буду відкачувати спамерів, все. Давай, давай, є. Хто ще двох? Нє, не повезло. Не дуже повезло. Тікай. Тут я можу дати їм логічну бомбу. Нет. Логічна бомба. Мені треба іменно в якогось урода попасти. Як я в нього попаду? Логічна бомба не ставиться в уродів. А що ставиться? Перезагрузка. Сінсін маскіров. Я можу перезагрузити ідіотів. Надіюсь дуже сильно я на це. Да. Отак. Ну, Тікаємо. Якось так деколи цей спамер робить швидко, деколи повільно. Мене це дуже нервує, що він не може з одною скорістю працювати. Тікай, я не встигаю тікати. Тікай. Що в мене є? Ярость. Да. Давай, мені треба, щоб в нього злізла защита з нього. Є. Все, він здох так швидко. Добре, ми на цьому закінчимо. Пока.